व्हाट्सअप गाइस कैसे आप लोग आप लोग का स्वागत है नई वीडियो में guys so welcome to my new video और गाइस क्या क्या बोल रहा हूँ क्या मैं सो so, गाइस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो मेरी माइनक्राफ्ट की आएंगी तो लो गाइस बस मैं माइनक्राफ्ट अपने फ़ोन पे करूँ क्योंकि मेरे पास सी नहीं जब अच्छा खासा सी आ जाएगा तब हम हम सी पे खेलेंगे अभी मैं फ़ोन के अंदर माइनक्राफ्ट में वीडियो बना रहा हूँ ओके गाइस गाइस बैकग्राउंड में साउंड आया होगा तो सॉरी तो स्टार्ट करते गाइस आज तक आपने कितने लोगों का वीडियो देखा होगा नहीं मतलब यूट्यूबर का वीडियो देखा होगा माइनक्राफ्ट गाइस जो मेरा है ना अलग है मीन्स ए द माइनक्राफ्ट आपने कितने देखा था Minecraft jungle books Minecraft jungle story ऐसा सब कुछ ये आपने वन डे वन में ऐसा तो मेरा the Minecraft chat command means guys इसमें मैं बैठे बैठे जो भी चाहिए वो ला सकता हूँ मीन्स आपको मैं दिखाता हूँ गाइस ओके गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ओके वेट वेट करो मैं जैसे कि इस पर जाऊँगा एटलीस्ट इस पर जाने के गाइस मैं तैयार पे वुड ले सकता हूँ कोई कट नहीं करूँगा रुकना गाइस Alright. स्पेलिंग क्या है भाई मैं लूँगा सो और गाइस यहाँ हमारे पास भाई डे करो गाइस इसमें डे डे भी कर सकता हूँ देखो ओके गाइस यहाँ पर मेरे साथ मेरे पास इतनी सारी वूड आ गए तो मैं फटाफट से वुड का एक प्लेस बना लेता हूँ प्लैंक गैस मैं मोबाइल में खेला हूँ क्योंकि मेरे पास पीसी नहीं है जब मेरे पास अच्छा खासा पीसी आ गया है तो हम पीसी में भी खेलेंगे गैस गाइस ओके गाइस अभी मेरे फटाफट से गैस आजा मेरे को घर बनाना छोटा सा मैं छोटा सा घर बना लेता हूँ गाइस इतने में लाल के लिए ठीक guys. पहले एक छोटा सा घर बना के रखता हूँ भाई एक मिनट अबे या आई आई एम पार पॉट आई एम पार पॉट प्लेयर आई सभी करके दिखाता हूँ क्या भाई एलफ क्या भाई क्या मतलब भाई यार क्या हो रहा है इसमें यहाँ से पहले लंबा कर लेता हूँ यहाँ से लो एटलीस यहाँ से लो एक यहाँ से किया ऐसा भी आप सोचो भाई ये क्या बंदा कर क्या रहा है ऐसे अपने खुद अलग स्टाइल होते हैं ब्रो इट इज स्टाइल मैंने यहाँ पर छोटा सा बॉर्डर बना लिया अपने ऊपर भी कुछ इतने हाइट का रख बना लिया गाइस तो मैं अब आधा इतना बॉर्डर कंप्लीट करके आपको मिलता ओके गाइस यहाँ मैंने बॉर्डर कंप्लीट कर दिया और गाइस मेरे भी जैसे मेरे देखो बिना कोई मेहनत के एकदम तैयार में वुडन ब्लॉक्स ले लिए ऐसे चीज़ ले लिया तो आप भी ले सकते मैं सिर्फ यानी डायमंड नेदरलाइट सब कुछ ले सकते ऐसा आपको भी लेना तो मैं कमेंट में इसका जो भी नाम हो जो भी मैं कहूँ वैसा लिखना है ऐसा लिखने के बाद आप टैप करना है मिल जाएंगे मैं कमेंट में डायमंड चाहिए तो डायमंड बोलना मैं डायमंड का भी कर दूँ अब मैं फटाफट एक डोर बना लेता हूँ उसके बिना मैं क्राफ्टिंग टेबल भी बना लेता हूँ क्राफ्टिंग टेबल को अंदर ही रख देता हूँ डोर की रेसिपी हमें पता नहीं है ऐसा बनता ही नहीं आई पता है यहाँ ऐसा करो यहाँ से मैं अंदर आ गया गाइस सब छत पे कंप्लीट करना उसके पहले टॉर्च भी चाहिए मेरे पास अब एक चेस्ट बना लेता हूँ सबसे पहले के चेस्ट बन गए चेस्ट को यहाँ बाजू पे रखता हूँ यहाँ पर मैं बेड और टॉर्च लेके आ गया हूँ मैं बेड को इधर रख देता हूँ एंड टॉर्च को यहाँ लगा देता हूँ जिससे रोशनी दे उजाला बना रहे भाई यहाँ एक यहाँ यहाँ अब इसके ऊपर इसको कवर कर देते हो जा ओके वे बाय बाय बाय गाइस मैं वॉल बना के आपको मिलता हूँ वेट ना गाइस मैं आपको वॉल बना के मिलता हूँ मैंने छत बना ली है सो गाइस अब आज का गाइस में इतना ही वीडियो रखते हैं गाइस गाइस आगे का आयरन वाला वीडियो हम इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे गाइस इस वीडियो का लाइक कैम रखेंगे हम वन के लाइक ओके बस गाइस इतने वन के लाइक रखेंगे इस वीडियो का है गाइस प्लीज़ इसको कंप्लीट कर देना गाइस उसके लिए टूल थोड़ा नहीं लेता हूँ फिर आपको वाइबर कर देता हूँ यार तो एक्स बनाओ पहले एक्स जरूरी है यार तो गाइस फटाफट से वीडियो को चाहे लाइक करना नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस वन थाउजेंड लाइक हो गए guys one thousand guys guys okay मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड कुछ बोलना बाकी रह गया तो कमेंट भी कर देना गाइस कमेंट भी कि मेरे जो ये हुड लिए हैं सब ट्रिक्स कैसे किए okay guys okay guys bye bye bye अगली वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए goodbye okay guys video